Oke, okay, selamat datang ke channel Zekri Levi. Ah, hari ini aktiviti saya mencari uh, rotan di hutan belantara. Suasana yang cukup indah, guys. Jangan lupa like, komen dan like, komen, share dan subscribe channel Zekri Levi. Ah, mari kita lanjut videonya, guys. Bersama kita punya mat, ini untuk kita belakang Hmm. Ada banyak senyum ni orang. ini dia guys benda yang dicari-cari guys aduh susah guys aduh uh syukur nih guys dapat satu guys pas tengok tengok tengok juga guys buk buk tebang satu babuk eh satu tiga tiga tiga dah, dah. Bata kamar pet tu ber. Dah. Satu. Emas permata. Ini emas permata. Good ya. kan Kun winu kun. Good. Iya ah. Si keraminan sana. Iya, macam. Ya. Ah. Tapi potnya guys, aduh, rotannya paling mahal. Kan puruhnya kan bukan hmm. Nah, puruhnya ya. Umana ka bigati namin ya. mana? Oh, Umana ka bigati ngemin, ya. Hicun bu? Payon, che. genan dari ide bunga manak napud wang manak matas mau ngemin, payon. Hmm. Ya. Belum jauh babuk. Kita eh? jumpa babuk. Hmm saya bawa yuk pergi tempat emas yang seperti dulu baru matin me uhuh, uhuh. ya ah. dayung dah ih matin anak ayau cepak dikem dikem dikem tangki da kalaki perbinong sekarang mutubi imanya kait manak sila iya tarik dengan langkah tanyo dengan mau minyak nah hei cukup mah tarik langkah tayo minyak tarik ahi bom menarik minyak kemudian hece oh mentengah itu ayo kita mah ah Langsung kayak ini nih. Mudah deket sih. Man, sarap-sarap dito man hihoong hôm umit na. Nya do kayo tana. Ano ko na sa kuno ka food mo? Masuk ka Sige, kameratan, balik. Sige. Ah, sige 以后我们把那嘛，以后再搞卫生。 আমাদের উদাহরণ thế rồi cho mở lên đúng rồi bắt rồi banget guys ya. hmm, ikan Oke kawan-kawan uh, sampai di sini sejak uh, eh, aktiviti kita mencari rotan hari ini uh, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sekilabi kita berhasil juga hari ini mendapat urusannya untuk buat uh, eh, bakul kah, uh, topi kah, dan macam-macam lagi untuk rotan ini guys. Oke. Okay.